met twee man langs die ballen gaan is genoeg. Het lukt wel of niet. Kan ik met uh, één of twee man via rechts proberen? Wie, wil naar het Ja, Mark, ga jij anders mee? Waarmee? Gaan wij het via rechterkant proberen? Aan de rechterkant liggen twee van onze objectives. Dus dan gaan wij wel via rechts. Blijf maar. Ik zie je zakjes. Hoe vallen die zakjes op? Iemand die weet? Hoe vallen die zakjes op? Iemand die dat weet? Ja, hier, hier lagen als goed de zak, zakjes kennelijk hebben we er drie. Ja. Die hebben daar denk ik, ja. Kom, gaan we rechtsom bij.

Hier is de swamp. contact. pas gewoon op hier, pas gewoon op hier. Die links zijn van ons, links zijn van ons op de berg. Kan ik aandacht afleiden? Ik ga aandacht afleiden, ja? de rechterkant lukt, daar heb je een paar mensen van ons team, van ons team. Zeer druk voor één persoon. Die blauwe tom, waar zijn die naartoe? Zijn allebei de zakken weg van ons hier. Waar zijn de personen die die droegen? waar zijn die personen heen met die zakjes? De persoon met de zakjes? Staat er in achter hem. Daar heb je zakje bij. Rechts ze achterin bij de blauwe ton die twee zakjes. De personen die die meegenomen hebben, waar zijn jullie? Hij is er één. Ja, hier. hier. een zakje. Kom maar, dan ren ik hem terug. Ja, dan ren ik mee. Ren ik hem terug. Hij wil hem terugrennen, Ja, kom maar. Roel, blijf staan! Roel! Ja, wegstoppen, hè? Nee, nee. Wegstoppen, hè? Die pauze. Dat is dat een kutbootje. dat ik moet stop. Dat rare knie man. Ik ben blij dat ik jullie te even <laughs> doen. kom maar. Go, go, go. Aan de kant, aan kant. Meer gaan, meer gaan, meer gaan. Meer gaan, Willem. Je zit vast. Vaak. Mijn shotgun dan. Fuck. Het kan niet echt netjes, hè. <laughs> ah, ideaal!